junto me suega. Pero junto me suega. Pero junto me suega. Pero junto me suega. Pero junto me suega. ना किसी से कोई मतलब ना किसी से कुछ लेना ए ए I'm one in a million पर ज्यादा भी उछलेना ना किसी से कोई किसी से कुछ लेना ए ए I'm one in a पर ज्यादा भी उछले ना चल तू मेरे साथ यार चल तू ये रात कभी ना आवे आवे आवे सारी रात gusto me suaga. Pero gusto me suaga. Pero gusto me suaga.